الزين شلونك كيف كيف طيب الله يطول عمرك ويسلمك مرحبا يا مرحبا مرحبا ابو فهد صورتونا هلا هلا وغلا لا صورني انا تبارك يا اخوي اسحاقهم الله يسعدك الله يطول عمرك الله يخليك الله يطول عمرك ويسلمك شلونك شيخ عساك طيب الله يطول عمرك الله يسلمك ويطول عمرك الله يطول عمرك وجهك ابيض وجهك ابيض تفضل يا شيخ من الأمجاد تتبعها سيرة حديقة ومشاعر في أفقنا نجدا نظر حديقة الله يطول عمرك ويسلم العافيه الله يرحم والديك جهودكم كانت ممتازه حقيقه آه. خلال الازمه تحون خط بكره ولا ان شاء الله بحيل الله مع تايلاند مع تايلاند خط جديد وقطريه وكذلك في اتفاقيه بحريه ان شاء الله مهمه على اساس ان ان ترتبط بميناء حمد يرتبط مباشره آه، بالموانئ التايلانديه وفي اتفاقيه ثنائيه على اساس تسهيل العمليات التجاريه ونقل البضائع آه، بين الدولتين. تعرف ان هناك عندهم حب رئيسي. إيه، صحيح. فاحنا نحاول نستفيد بهذه الامكانيات وتحويله آه، من هناك او تحويل جزئي من هذا الموضوع الى الى الى قطر بحيل الله ان شاء الله الله يوفقك الله يوفقك حبيبي ودي ابارك لك حبيبي حتى بافتتاح ميناء جده حمد صراحه في وقت قياسي الله يبارك فيك في وقت مثل ما يقولون والله تعرف هذه بركات دعائكم تعليمات سيدي آه، سمو الامير الله يحفظه ان ان ننجز وتيره العمل في المشاريع آه، بدقه وبسرعه مطلوبه. اسعد الله اوقاتكم اعزائي المشاهدين بمناسبه اليوم الوطني لدوله قطر يسرنا أن نستضيف معنا في هذا اليوم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في دولة قطر الله يمسيك بالخير يا مساك الله بالنور والسرور يا مرحبا يا مرحبا يعني. الله يسلمك عبناك لا همت لا كل شيء تمام الله يعطيك العافيه الله يرحمك الله يرضى عليك بس في البدايه حقيقه ودنا نبارك لك ونهنيك بمناسبه اليوم الوطني واكيد عندك كلمه مناسبه اليوم الوطني آه. خاصه في هذه الازمه اشكرك وجعل ايامنا كلها آه، فرحه وسعاده امين واحب من هذا المنبر ان ابارك آه، لسيدي صاحب السمو امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وللحكومه الرشيده وللشعب القطري الكريم هذه المناسبه السعيده وان شاء الله انه يعودها علينا السنه وكل سنه واحنا بخير ويمن وبركات ان شاء الله. امين. وسيف من ساعه ما قطعت عليك الحديث وانت كنت تتكلم آه عن ميناء حمد، اترك لك المجال الان تكمل. لا انت كنت تسالني الله يسلمك عن ميناء حمد و... وكان افتتاحه كان في الوقت المناسب. صحيح. آه لا شك ان ميناء حمد هو اضافه آه، اضافه قويه جدا للاقتصاد الوطني. ميناء حمد واحد من آه، الأصرح العالمية ليست في دولة قطر إنما في المنطقة آه، ككل مساحته 28 كيلو متر أنجز آه، في وقت قياسي صراحة الحمد لله بفضل الله ورعايته تم افتتاحه وبدأ العمل التشغيلي في قبل الأزمة بوقت كثير وكان دوره فعال قبل وبعد الأزمة لا شك أن مساحته الشاسعة وقدراته آه، آه، آه، التقنية العالية جدا فهو إضافة حقيقية التقنية اللي موجودة فيه تضاهي أكبر الموانئ العالمية يمكن من أحدث التقنيات الموجودة طريقة التخليص طريقة التفتيش كذلك عالية جدا مما يسهل العملية التجارية وتدفق السلع والبضائع منه فأشكرك على التهنئة آه، ميناء حمد اضافه بكل المقاييس حتى بيئيا يعني احنا كنا سعداء جدا ان نفوز آه، او يفوز ميناء حمد آه، كأحسن مشروع بيئي آه، في الشرق الأوسط وما بالغ لك إذا هو من أحسن المشاريع البيئية في العالم فقد وصلنا سيدي سمو الأمير الاهتمام بالبيئة وتكون آه، يعني اهتمام خاص بها فلذلك آه، بيئة منطقة أم الحول كاملة صحيح. تم استصلاحها وتم إرجاعها تقريباً الى مستواها الطبيعي قبل حفر المينا يمكن انت شفت المينا بشكلها الحالي آه، دائما الموانئ في العالم هي موانئ آه، تمتد الى البحر صحيح وطريقه الميناء عمل على شكل حمام سباحه حفرنا آه، في المنطقه الاصبخه على اساس ان نستفيد من الاصبخه كامله في منطقه ام الحول وحفرنا كذلك دخول والممر المائي بطول ما يقارب 22 ميل بحري للمياه الدوليه فلذلك وخلينا الماء يتدفق الى ميناء حمد وجهز بهذه الناحيه، لا شك ان له اضرار بيئيه لكن حاولنا انتلاشاها قدر الامكان ورجعت البيئه الطبيعيه بحول الله ورعايته الى شكلها الطبيعي تقريبا. آه وان شاء الله في المستقبل كذلك آه، بنشوف المكان جاهز في مكان كبير جدا للجمهور راح يشوفون البيئه البحريه كامله آه، هذا في المرحله الثانيه من المينا وبدينا فيها وتقريبا بتجهز بعد سنه ونص او سنتين يقدرون آه، يزورون مركز التعليمي او المركز التثقيفي للمواصلات اللي موجود في ميناء حمد مشاهده الاحياء المائيه على شكلها الطبيعي من من البيئه البحريه في منطقه ام الحول جميل. آه، وكذلك عمليات المينا نظرا لدرجه الامان العاليه راح يشوفونها في آه، هذا المجمع. فهي نقله نوعيه صراحه ميناء حمد وابارك لسيدي سمو الامير وابارك للجميع لدوله قطر ميناء حمد. وسيف حقيقه قبل فتره ايضا ودي ابارك لك. تم تكريمك في دوله آه، الكويت الشقيقه آه، اعتقد بالنسبه للبوابه الالكترونيه. نعم الحكومه الالكترونيه هي جائزه سالم العلي نعم الحكوميه تكلمنا عن هالجائزه والله احنا آه، لنا الشرف صراحه آه، ان الحكومه الالكترونيه في دوله قطر آه، تفوز بهذه الجائزه كما تعرف ان الحكومه الالكترونيه هي موجوده في وزاره المواصلات والاتصالات لكن لها لجنه توجيهيه لجنه توجيهيه من الدوله ككل انا رئيس اللجنه التوجيهيه للحكومه الالكترونيه لكن فيها من جميع القطاعات فيها من الداخلية فيها من البلدية فيها من التعليم فيها من الصحة فيها من النيابة العامة فيها من المحاكم فيها من جميع الجهات الحكومية وعذرا إذا نسيت حد من المالية من آه، التنمية فهذه تشرف على كل برامج الحكومة الإلكترونية وتجعل آه، آه، دولة قطر دولة ذكية تواكبا مع برنامج تسمو الذي اطلق صحيح. نعم الذي اطلق في وزاره المواصلات والاتصالات فاهداف مشتركه موزعه لكن تصب في قالب واحد هو وصول دولة قطر إلى الحكومة الذكية ولا شك أن احنا قطعنا آه، مسافة كبيرة جدا في هذا المجال ويمكن الجائزة هذه تبلور نتائج هذه الأعمال أن دولة قطر من أفضل الدول المتقدمة في هذا المجال ليس في دول الخليج فقط إنما في العالم العربي ككل والآن آه، وصلنا الى مرحله آه، من المراحل في التقدم في المجال التكنولوجي بحيث ان ان القاعده التكنولوجيه هي كما تعلم ان هي الياف ضوئيه، هي اجهزه مركبه في الشوارع، في المستشفيات، في المطارات، في الموانئ، هي كلها قامت تجمع وتصب في قالب واحد ومعلومات واحده سواء كانت في وزاره الداخليه او في وزاره المواصلات والاتصالات وستربط بها جميع الانظمه والمستخدمه سواء في الاتصال في المواصلات من ريل من مترو من آه، قطارات وستكون منظومه متكامله لدوله قطر بحيث ان المستخدم لهذا التطبيق الان يستطيع ان يحصل على جميع الخدمات انت مثل ما تعرف آه، في مطراش آه، اثنين في وزارة الداخلية لكن في حكومي كذلك صحيح. وحكومي يحتوي على جميع أنواع الخدمات آه، تقدر تطلب خدمة تقدر تطلب بيت تقدر تبلغ عن حفر قدامك شارع تطلب شجر تطلب تشجير قص تقليم تطلب جوازات تطلب خدمات تسجيل مركبات تسجيل سفن يعني انا الخدمات اللي فيها هي ما يقارب من 1200 خدمه متوافره للجمهور صحيح. يمكن بعض الجمهور ما يعرف هذه الخدمات ويفضل ان ياتي شخصيا صحيح. الى الوزارات المعنيه مع ان الخدمه هذه لو جربها مره ودخل عليها راح يكون آه، تغنيه عن التنقل و... و... وزحمه الشوارع وزحمه الشوارع وتغنيه عن اشياء كثيره فاحنا نطمع في المستقبل ان القاعده الجماهيريه ل... لنظام حكومي ان تتسع لان الحكومه بذلت مجهود كبير جدا آه، ان تخلي هذه الانظمه والخدمات متوفره حتى رخص البناء تدخل الان في هذا الموضوع آه، استخدامات الاراضي يعني آه، يمكن ما تذكر انا بالضبط لكن مثل ما قلت لك 1200 خدمه متواجده في هذا النظام من جميع ما تحتاجه آه، آه، كرب عائله او كشخص لاستخداماتك اليوميه لتخليص معاملاتك. وسيف آه، انت يعني ماسك وزاره مهمه جدا جدا جدا جدا يعني تقريبا عليها اعباء كثيره 5 يونيو كان بدايه فصل جديد انك انت تفاجئ كوزير للمواصلات والنقل بان اتخذ عليك اجراء الحصار من اربع دول شلون تلقيت هذا الخبر وشلون بديت بسيف والله يعطيك العافيه انك تتجاوز هذه الازمه لا شك انها آه، كانت لنا صدمه في الصباح آه، الباكر يعني من الفجر تقريبا واحنا اجتمعت الحكومه آه، بعد تلقينا هذا النبأ واخذنا توجيهات ان كل وزير يتولى اعماله او مباشره كلهم فيما يخصه وللامانه من هذا المنطلق انا احب اشكر جميع الاخوان الوزراء على ما قاموا به كلهم فكنا نحس ان احنا كلنا كوزير واحد من رئيس مجلس الوزراء الى كل الوزراء الموجودين بدون ذكر اسماء. فبدينا هنا التصرف آه، والخروج لا شك انها هي كانت صدمه خصوصا ان ان هي للمواطنين اكثر يعني صحيح. حسينا ان المواطنين هم المستأمرين نعم وخصوصا المعتمرين فكان آه، اذا تحب اني اقول لك يعني إيه، كان 650 معتمر عندنا آه، اول يوم فكانت هاي مشكلتي الرئيسيه باخراجهم آه، من جده السعوديه رفضت وهي السعوديه اعطتنا ما يقارب من 24 ساعه لاخلاء المواطنين القطريين ومن بعدها تبدا القطع فاعلمتنا ان آه، راح يكون آه، الساعه 12 بالليل اللي هو ممنوع ان الطائرات آه، تغادر او تتجه الى دوله قطر من هذا المكان فكان عندنا متسع من الوقت باخلاء القطريين من هذا المكان تفاجانا ان بعد القرار وتقريبا الساعه 9 الصباح ان السعوديه ما سمحت للطائرات القطريه ان تاخذها المواطنين من هنا رغم الطائرات موجوده في جده نعم موجوده في جده واقلعت بدون ركاب آه، فكان هذا محل استغراب حاولت الاتصال آه، بالمسؤولين حتى بالوزراء آه، زملاء اللي كنا احنا على علاقه وما اقدر انكر ان احنا على علاقه وزماله معاهم لكن مقدر وضعهم اكيد بعد ما ظهرت هذه القوانين بعدم الرد انما يردون على مكالماتنا واضطرت ان الطائرات القطريه تقلع خاليه من من الركاب فكان همي الرئيسي اول يومين كيفيه او هم الحكومه كامله مجلس الوزراء كيفيه اخراج هذه الناس خصوصا ان ان تعليمات سيدي سمو الامير بمساعده المواطنين آه، كامله فجرت اتصالات ودبرنا طائرات آه، من الاخوه واشكرهم من هذا المنبر من دوله الكويت ومن عمان آه، آه، بالتوجه آه، بعد لازم نعرف ظروفهم انه ما في طائرات جاهزه صحيح ان تتحرك الطائرات مشغوله لكن بذلوا مجهود وتحركت طائرات من هذه الدول لاخلاء المواطنين وكذلك تفاجأنا بالقرار الثاني انه لا يسمح لهم بالمرور كذلك لطائراتهم بالاتجاه مباشرة إلى دولة قطر وهذا إجراء تعسفي جدا يمكن يمكن أول مرة نشوفه في حياتنا من قبل يعني لو صار من قبل دول ثانيه احنا نتقبله لكن من من من دوله وشقيقه شيء غريب يعني شيء غريب اللي صار ما يعني ما اقدر اوصفها لك بمعنى الوصف فتوجه الى دوله الكويت ومن بعدها احنا نجلب الناس الى دوله قطر فصار عذاب عليهم خصوصا ان احنا في شهر رمضان و... والناس already تعبانه ويعني آه، فصار هذا العبء بعد هذا العبء اللي كان آه، علينا وصراحه جاءوا الناس والحمد لله بفضل الله وتعالى ان كلهم وصلوا سالمين الى دوله قطر بدينا بالتحرك لان صار مثل ما تقول حصار جوي وبحري واغلقت الحدود البريه. فبدا من اول ساعتين كان عندنا الصباح الفجر آه، فتحنا اول خط آه، ذهاب واياب الى آه، متجه الى ايران ومن ايران تتجه آه، بجهه آه، اعطتكم الموافقه ايران الشرق نعم اعطتنا موافقه ايران جرى الاتصال وفتحنا اول خط آه، باتجاه ايران عبورا بمنطقه الطيران الخاصه بهم بجهه الجنوب الى الى الى شرق اسيا وبجهه الشمال الى الى الى جميع المناطق باوروبا وعبورها ومن بعدها لجانا في نفس اليوم الى الى اتصالات هاتفيه بالاي كيو منظمه الطيران المدني ايوه آه واخذنا آه ملف فاكسات عاجل جدا وثاني يوم طار وفد من دوله قطر الى الى منظمه الطيران بكتب آه موثقه لهذا الموضوع ومنها آه، جرى اول اجتماع آه، لنا وتم فتح خطوط على آه، اقليم طيران البحرين واقليم طيران دولة الإمارات مع إيران وحصلنا خطوط آه، ستة إضافية وخط إضافي على سلطنة عمان هم المجموع تسعة وخط إضافي على جمهورية مصر العربية آه، وهذا من منظمة الاي كيو آه، ومثل ما تتذكر أنت أن قبل اجتماعنا بيوم تم منحنا هذا الخطوط تراجعوا عن قرارهم لأن هذا هو القرار الصائب وهذا هو اللي اللي تم احنا للامانه قلنا ما استلمنا شيء اذا تذكر كان في رمضان صحيح. قلنا ما استلمنا شيء واحنا كنا صادقين في ان احنا ما استلمنا اوراق لان آه، كما تعلم ان ان لما يعطيك حقوق او حقوق المرور هي ليست حقوق تنشر في الجريده صحيح. هي حقوق توصل الى المطارات على اساس ان تسير عليها طائرات فانا استلمت في الواقع قبل دخول الاجتماع بربع ساعه واعلنت امام آه، جميع الوفود القائمه آه، هناك ان انا استلمته بس قبلها بربع ساعه فالمجلس آه، اصدر قراره ان على الدول هذه الالتزام بالاتفاقيات لان اول مره يصير عدم الالتزام بالاتفاقيات الموثقه وضربها عرض الحائط وعدم الاعتراف باي اتفاقيات، فما لزوم الاتفاقيات اذا انت موافق عليها سواء توقعها ويا دولة قطر ولا ويا جميع الدول وثاني يوم ما تلتزم بها فهنا كانت المصداقية مالتهم آه، محرجة جدا خصوصا في منظمة الايكو وكان بوجودي يعني أنا حسيت ان ان كلامهم ان احنا لم نخرق الاتفاقيات ودفاعهم لم يخرق الاتفاقيات وكان يدور حول موضوع واحد معين ان احنا ما تجاوزنا وهم في الواقع وكل الناس يدرون انهم متجاوزين ومن بعدها خذنا حقوق الطيران ولجأنا إلى منظمة الاي او اللي هي معنية بالشؤون البحرية ووثقنا التجاوزات اللي حصلت من دول الحصار بحيث ان آه، انا برجع لك حق فقره نسيت صراحه على الطيران ابو آه، سيف ايه؟ بس فاصل قصير ايه وارجع ايه؟ واكمل معك ان شاء الله اعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعاود حوارنا مع سعاده السيد آه، جاسم بسيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات